मैं खड़ा रहता था कि कब बुलाएगा ये और मैं जाऊंगा और मैं खेलने का मौका मिलेगा अब गाइस यूट्यूब पे खेलने का मौका मिलेगा लाइव पे दो चार सौ लोग देख रहे हैं तो एक अलग फीलिंग होती है उस टाइम में गाइस कोई यूट्यूबर नहीं था सुबह स्ट्रीम करने वाला और गाइस धीरे धीरे हम लोग एवरीडे लाइव स्ट्रीम में खेलने लगे और अजूबर मेरा एक कोऑर्डिनेशन सेट होने लगा होता ना मतलब डुओ में अच्छा गेम प्ले निकलने लगा और इस प्रकार से अजूबर मैं लाइव स्ट्रीम पे हर रोज़ खेलने लगे